માટે ભાઈ શ્રી કાંતિભાઈ સોની એમના તરફથી એક હજાર એક પ્રશાંતભાઈ તરફથી પણ એક હજાર એક ભાઈ શ્રી કિરીટભાઈ તરફથી એક હજાર એક બે હજાર રૂપિયા દીપકભાઈ આઇકોન પરિવાર વતી અને ચંદ્રકાંતભાઈ આશર તરફથી પણ બે હજાર ને એક રૂપિયાનું અનુદાન મળે છે આ બધા માટે હોલસેલમાં તાલી પાડી દો વૈષ્ણવ મિત્ર મંડળ મોરબી તરફથી પણ એક હજાર એક રૂપિયાનું અનુદાન મળે છે અને શ્રી ખોડિયાર મંડપ પરિવાર કેનિલ જયદીપભાઈ તરફથી પાંચસો એક રૂપિયા કેનિલ એટલે ગઈકાલે કાનુડો બહેનો